vamos saber o que quero fazer. Нет, это просто у меня подруга в Австралии живет. Я лагерь, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России.